九龙除咗龙翔道 l o n g c h a n g Road 有间色色园黄大仙祠 s i x i q n Wong Tae Sin Temple 响青山道 Castle Peak Road 新围村 San Wei Suan 都有一间道观叫元清阁 Yuan Ching Kok 都系供奉黄初平先生。依家果树系呈祥道 Ching Chang Road。 三七三八号地段，占地大约两公顷，分成高低两组建筑。佢大门有黄大仙祠横匾，副对联系：金生丽水干，福流盛迹；华光普照坤祖，别洞天。一入门口，左手边有个眼池养好，很多条锦鲤；右手边有个灵心池。 始竹石咧 s i n g a p o r e 嗰个鲑鱼，Kushu Island 嗰间大白公庙 c h u p e k o n g Temple 嗰个祠堂，中央，亦系有只石龟，个龟背脊上边有碌眼镜石，旁边个石碑写住善因福果，走道上高处建筑就系主殿，有原清角道堂横匾，主殿对联。 系由连勤发先生响中华民国四十四年月尾年孟春所提的对联，自身如在凤来第一封，放眼尽观世界饮贵水。入到去中间，梗系供奉王初平先生啦，左边供奉王张先生，右边就供奉张宇先生，正殿左手边。 有扶尖房，不过阿爷就唔多信。等阵讲多的嘢俾你哋听啦。出咗去外边，有座福主持，佢副对联系福地在人愿，立意于天心。正殿右手边就系写字楼啦，中医义诊处同埋市塔，个市塔对面仲有个善得益章石碑。